Кругом наши. Стали известны сенсационные сведения, проливающие свет на загадку происхождения звезды итальянской эстрады Тота Кутуни. Талантливый певец и композитор родился в Грузии, в маленькой деревушке под Ланчхути. Его отец, Ривас Кутуни, был пастухом, и маленький Татули помогал ему. Однажды будущему кумиру итальянцев доверили пасти стадо одному – Юный Татули не уследил за лошадкой по имени Кантария, которую назвали в честь двоюродного брата Риваза из Кутаиси, и та убежала. Безутешный Куту не бросился на поиски беглянки и, идя по следу, пересек турецкую границу. В Стамбуле ему сказали, что видели его лошадку, скачущую в сторону морской границы с Италией. Анатолий пересек вброд Адриатику, вышел на берег в районе сан и стал на распев кричать. Лошадка моя кантария! Лошадами кантаре! Эти звуки привлекли внимание организаторов знаменитого музыкального фестиваля. Продюсеры быстро записали Татули фонограмму, изменили его имя, а песню назвали «Ля Итальяна» — «Итальянец». Кстати, следующая песня Кутуния «Серенада» была навеяна его проходом через Турцию, когда он, предлагая всем купить прихваченный с собой сыр, выкрикивал «Сыра надо! Сыра надо!» Дальнейшая судьба талантливого грузинского мальчика Татули Кутуния известна всему миру.